Oto wędlina z Litwy, którą zaraz kupimy. Wygląda naprawdę prześlicznie. Tak jak moja żona. Kupimy? Podanie tak, jest znaczy, tak dowodem na przenikanie się kultur. Do tego rodzaju kiełbaski. Wygląda naprawdę prześlicznie. Nie tylko w Płocku, gdzie mieszkają ale również e, na Przysmaki wileńskie, produkcja z Litwy. Chodzi pas chlebowy to gdy piąta osoba w ciągu e, ziemniaczane na cebuli e, z okiem. I jeszcze, ale mamy tutaj jeszcze ciasteczka miodowe. Gdzie ten masz łowicz go nie wiem. Ciasto z dodatkiem miodu oraz rodzynek. Miałaś okazję go sobie ten, to miałaś. No. Zatem krótko mówiąc bardzo dziękujemy i zapraszamy na stoisko litewskie. O, to jesteśmy tutaj. Albo też Ale nie. kiełbaski ziemniaczane. To nie duchy, to do jednego. Naprawdę piękne Białoruś, rzeczy. jesteśmy na Białorusi teraz. Na Białorusi mamy oładzi.